kati eventualize bamutwesenga kati we bamutwesenga yabagamba nti i prayed to god for miracle amwe mulokole yali azimbye ne roko chaki the man had used some of the money to construct eroko chaki bamugamba why didn't you report that you had been, you had been given more money than required i thought it was a miracle from god <laughs> yali mutuufu yali mutuufu nyo yes. yasabanga ebyamagero nasabanga nenzimbako negundi nechaji nechaji kubanga if it was not a miracle from god how could your machines faith kakati yabo bwaini yali bagambye dashi wa problem nze tibinkwata nze tibine chibinkwata ko okuja konga bwaini naye ati anti shali chimwani ngatili amadi but anamadika what anamadika kwa manje tekeza yizo kubatanka gatanka bwetomere ya president If Bobby Wine, an opposition leader, can have that opportunity of smuggling an Amadeka, how many do have? Bunch. If a person can smuggle a gun, Baga Sanda, we are Sinica, Yajimanyancha, Jajifu Girana, Jiragadibani, would government sit there? Niwa leo muruka nyingi zili mune zita ita masasi. Ati chengubulia katiba kutono, mfebe tuwa tukole hivi nitu hivyo. Gwemba nkole hivi nitu vyangi, chiba kutiba nina emizi ebiri nemizi ayimu obukosi yasire tinebwonteka sente tosobola zikolaki kuzikukwasa kumpa mbeera muyinja le time gogande mu myaka musanvu sibonyebonyenyi avai ad the enfin omusajja yatambulanga ebwere wonna ku passipoti nagikwata nenjidiza gavumenti kuba nabategeera ti omutima gwe bayina basobola nokuddira enjagala bagiteeka mu swit kesi yange ogenda okulinnya ennyonyi nokwa ku kibagu yes pulezidenti nebwabeera ku kyalo sigendawo nakalema yinza okulegera oba nalwesa abasirikali tulafumye abo ah. red pepe nekuba mirundi eh, arested ati eh, nkombunu hmm. nyo hmm. nabatamwanabatamwa kankwatakuba amawulire obwo obwo empapula hmm. gwe nkwata kukabukidde bwe segwekye namukola kimwe seguyono waffe owolugambo nga muulya ku byuma byange bali mu meeting ndikakati omanyikyobwa okukola genda omukwate abeera nyo erubaga wali mm. wakeera okunywa omwenge mm-hmm. seguya nga mulinda <laughs> wategedde dda nti ajjawaliwo gwesuulira byati ne twali asobola kusuula gavumenti mm. amba mbawulira mm-hmm. kakati seeguya nga ajja <laughs> ngaomukenga nga ngula ekiba zange eza biya nnya mm-hmm. nga nekweka bwekagira kati nekkamira kagira kati nentwe yaabo kajja kayidde kagira ku boda oba kaali kalidde bikongo oba kaali kalidde kyoba mata oba katuukira mu toyi tekagalawo nakugalawo nange nakasikawo busisi toileti pepa gye nasooka okukanyuga ninkaleeta ninkafulumya nebyafulumyaomusajja yeyinywa ninkafulumya omusajja yeyisa akakawereoza yekwekweya muku nenjo mukajugira natwala seekujagate nga talinya sekuyanamutwala ate singa nasanga lino eddene waliwo eddene nobeera nebotede yonna nti oli walugambo nemutwalanga empale erimu mavivi bwe namulabanga ayimiriza bodabodaowabodaboda ngaavuganga enyindo siri wakulu yagenda sekuya yagenda nebibye namutwala nebibye eh, naye asaziddwa owaabe omusajja wamutwala bubi gomusajja wamutwalabubi nemwetegekera yentwaanewunya bujingo bujingo nibakuba ekkanisa nibagiteeka wali sheeka bujingo ayina abakazi babiri naye nga bujingo did not have any problem mm. before he was chief celebrant at state house nebalyokabamuwogolozapresident yali ku tv bwati mm. nalaba bugingo bugingo hasses style nti bugingo addira vasi jajje mu bayibuli mm. nagirireetinga ku politics nabuulira ekigambnabuulira ekintu mm. nabatali abatagala museveni oba abatali benaremu nabo nabakwatirayo bugingo ayina muto mm. andisi era batugamba nti pas nti wotegerera nti alkaida eri muggwanga lyo mm. mubeeramu emizikiti eginyirira ennyo nebamasheeka abato abanyirivu engeri gyaffe tugirira kati bazimba emizikiti emipya miyitirivukati bona waliwo alkaida seero era nebagambye nti ensonga emu balemye okunzita siri paati ya kawesi yali mufere Eh. bafere banne bebamutta kirumira yali mufere hmm. mbadde nti kirumira kwogera nyo kwekwamusakirumira yali mufere amateeka gokufere tobaddukako olina kubabeeramukubabeera mutolokoka abafere these are rules over the mafia gangs olina kubeeramu oba bikunyiga oba tebikunyiga obeeramu ate epikipiki zebakozesanga nze nalimanyi webazikolera bakwatanga pikipiki ezo oba nnya hmm. nebazikolamu emu tasobola kuginoonya nti yawa naye nga bakikolera kawembe eh, naye sebuyalidemu nakuwandikako ah, anaku ezo bwaddamu mm. naye nsaba katonda mm. mbeewo nga basalira kulubya omusango mm-hmm. baika abusenga kakawulidde nga kakubira omusayi banange nyamba oyo gwoba oteekawo kubanga kakati ebyo ebintu byakola nga embalasinga sale mm-hmm. omuli byongu nti bisobola kukola nga taliiyo bakufutudde mu kisenge bajja kufubutulamu ddiiro bajja kufatanga polisi kwa bushongo jo kusibira mu toilete kakati bobi wayini ye bangi abantu bakuba bande babonono mukuru tamba banda chikwata kubika bushenga kaso kati bomule mukatono nnyo uh, wabula nyongero kubajjo kizanga ngati kundi ochema de ngamba mm. ndi se yali smart ani bobi wayini mm. ye bobi wayini smart mm. ye fu yali taken power Then now that he is in opposition, he is status as a man. So the government now is free to pounce on this revenue man. okumutekako akazito eh, era oyina okumanya nabagamba nti museveni bweyali ntigidduma kiva mu state house eyasooka okukyusibwa yali akoro owa revenue authority nagulamu abantu museveni mm. yagoba abantu mu revenue emitwalo eki etaano eh? yes kakati museveni is magi gavumenti emaginga para state halls era olaba ababumeme ti sente nti ababumeme abasasula sente nti bakuleetera omuti gw'amasanyalazi mm. ku sente bweziti mm. byalemye bali batuongeza nga batujitale kunsanvu mwetaanoagendabagendabategedde nti mubitongole muno babbiramu nnyo toyinza kulaba kitongole kyamasanyalaze nga kiyina ekitongole ekikola amasanyalaze bamanufakcalaekigatundaekibanja nga bonna bayina bamanagingi directors naki abafuna emisaala ojja kusanga bagamba tulina amasanyalaze mangi naye umeme bwegaana okagula t e, e, e, kino ekitongole ekigatambuza bwe bagabba nekibba nebagakigabbako gwasasula gwego bongezaki gwosasulira bali abatawa mm. nosanga nebakugaa nti twalese gundi emita empya ate nebajja nebagaa nti mita ate bakikwatamu tebala ani atatya amasanyalaze tewali nosanga mulundi gumu transfoma zaabwe eh, bibiri zakuba omulundi nga bazijamu mazzi nekuba ani amanyi ani alinanina transfoma denja katale erabbenyiniera emotoka yabwe gyolabawo nerinya waggulu nebajjamu oiro nekuba enkya nebagulaki kakati ebyo byonna west eyo gundi west nabaga nti president museveni yewola miliyoni ebikumi bina yasooka neyewula miliyoni atano eza dola zasanya amasanyaze mukumbana ebikumi bina kitutu kitutu oyo njamukuba kitutu oyo kitutu omugaso omugisa oyo anti yagamba munjagala ono omukazi kavi bwebavuganya kavi omumanyi wano hmm. yategeka empakazi eh, okubina miss kavi eh. oyo kyekimukubya yagamba nze njagala kavi nti muntuwo muntu wange kyava mukuba yiveniyefe kiriwetu <laughs> kansoka ebali zobulamu buno <laughs> miliyoni atano pulezidenti hmm. yasindika sekuriti saavisi okunyenya ku mitingi enkuyege yagirya ekitegeeza ah. tebagifumba akacyayina badyanga nebakomyao ekibuga nebakomyawo nebakomyawo akacyayina akaali kananyini kampuni bwekategeera nti museveni abikuddemu kesiiga kibi ne kafuluma mu uganda kadduka <laughs> ne kadduka nengalabiyako ne kadduka <laughs> omulungi omulabi wa hgtv pulogulamu yaffebwetyo bwetambula eh, tugenda kukomao tugenda kukomawo naye katusooke tumulemu wabula njagala okubategeeza ntiomuwulidde ah, mukulu tamala emirundi wagambye nti no abantu babajjamu ebibumba ondo omwana wenakulabye abadde atta abantu nabajja mukidirina buli kimu kyonna naye kakatulira omukulu yatuzuulira eddagala erya arusas natuzuulira eddagala erya kansa natuzuulira eddagala erya sukaali kakati mwe lwaki mugenda gye banaabakuuliramu ebintu nga temwesiikidde kawandi nolwensonga etugenda omukulu oyo atujjanjabye ate mwana watu awonyeza ddala si byakifemusajja eh, mutuufu ajjanjaba abantu nabawona E, e, e, kiri practical kiringa bwogamba baganda bagatuwaganyire nti erimu omwana mm. ate okubaga kutwala sawatoyita kulimba nazaalawunti akuyita mukadde newesiba tawulo mu lubuto notandika okuwandula amalusu <laughs> oba wekoledde problemu kubanga emyezi mwenda olugiranaaganda ah, mm, nowa kansa okiraba bulabi i was suffering from this and this and this after taking this treatment these symptoms are disappearing ah, kale nokuba kusimu notmusanvu notiemu awo wetujja okusomera akati abayizi mwenna mwenna mukulumande kintu nkutumiddeko nyo naye abayizi mwenna abagala basalizi tugenda awo kusomero lyaffe eryo e, progressive senior secondary school ekitintale ojja kusangayo omukulu pias jod ajja kutukolerako bulungi nnyo njagala kuba wanno okunamba ye mumugambe nti kwezi yagitwadde eri noti musanvu noti mukaaga kinaana munya nsanvu ana munya noti musanvu noti mukaaga 84 awo tujja kuba tuterera bulungi nyo katusoke tuwumulemu katini tukomewo nejakimbowaye mm. abagenzeeyo mm. waliwo nakasenge musasula omatiti nayekakati ah, abantu bamanyikola sente kati awo bamalaya singa babeerawo atazze na muntu ngaamalaya akolaokunyumiza mm, omusajja agenda emukoneeyo omukazi mukadde ngaalyagala neya omukazi likolerawo mhm. namugaba mwana wange lyakirawo jangu nomukazi namugaba ejajja munange nswadde swadde sijja kujja namukazi mm. naye gwe olunalimba nga nziruka mangu nga ngenda ali omukono nga ngula bamalaya mhm. teyalimuwa yagwa kuwono yenyini kalimuwa muzeeyi kizibulu kye nga kikwata omuse kuzo va kujajja va <laughs> kujajja va kujajja ngaonona ava kujajja ngaamuvaako eh? kakati ngaomusango gugenda emukono gwagenda emukono mu kooti eh, mhm. omulamuzi yasala omusango nagamba tiguweteekanga mumbeera evaamu akabi wali omanyi nti eddagala lyo likolerawo ngaate gwe omukazi wekaaliwo wali omuwalikitegera omusajja yalina mutuufu kooti yejeriza omusajja teyali reepu kooti omusango gwali yemukono ngomukazi avuna nomusajja eh, eh. gwalimanyidde eddala nti woliseekamu <laughs> abantu batabuka ngaate gwe mukazi wekka aliwo n'olimu omusajja ngaokimanyidde eddala nti gwolimuweera kaka nno singa yagenda namuwalawe kakati no waliwo omuwala ewaffe eh. waliwo omulenzi nga naye bwati bwatambula komuwala nti ewaffe waliyo avumula nagenda mukyalo nalireeta eh. bwe yalituusa nalimuwa bwe yasooka okuzaalamu omwana eh. nakuba embaga ewalala <laughs> ah, nabagiso hmm. abagiso nga bamaze okumukomola okumusala embalo asookera ku mukazi mukadde ekiseeyani kimu kisigala alyoka aterere bulungi eh, bulungi afunekwawa nawasa omupya mirundi kakati nno kimujja okukola Ah, mubeerako ebibuuzo byemwagala olusi mukulu tutamala emirundi addemu ah, musobola okusindika mumesagi ku noti musanvu noti taano nkaaga nsanvu mu bbiri kinaana mu mwenda ataano mu mwenda noti musanvu noti taano nsanvu mu bbiri musobola okumperezako mumesagi kakati kyekitundu kyeŋŋendamu ah, tulabe nga mukulu tamale addamu ebibuuzo byammwe kakati aba bf suma aba bf suma bano nno bajjanjaba alusaz bajjanjaba kansa bajjanjaba sukaali n'amagumba bwubanga olina amagumba muli nga gakumeketa balina eddagala nno eryabwe lyampeke liva mu ggwanga lya amerika libajjanjabisa naye nga bagamba nti bajjanjaba omuntu n'awonera ddala abazuma e, e, abasuma babagamba nti bf suma basangibwa wandigeya akati osobola okukubira ku dokita musenze richard sukaali ne kansa kale nno bw'okubira ku dokita musenze richard ojja kuba osobola okumubuuza ebisingawo ali wandegeya ali ku simu noti musanvu tano mukaaga kyenda mu musanvu noti satu kumi na mukaaga noti musanvu tano mukaaga kyenda mu musanvu noti satu kumi na mukaaga tukyalina mukukunavu tamale mirundi eh, tukyagenda naye mu maaso nti ebintu bino mubizanyiramu mukulu tamale abasajja bano bagenza ba eniali mu ekyankwansi naye hmm. ambabulire sempijja oyo nze mbatende emitima gyegalina hmm. baayagala okubawo sempijja ku sente zenzige hmm. ne bagaa nti sempijja yagenda nga minisa wa agirikalica nagenda ku fomu ya gavumenti naje ente zamawako nazigaba naye nga vision emumuwandiikako naye ate vision nga bebakwatagana akasajja kali kapye mhm. tegundi twakite empya hmm. nga kakolagana ne rabu nagube bamukwatako nayagala kano kamukuba munyuvizino kamukuba kakuba sempija kakuba sempija muvi naye sempija nomala okunkuba owa visioni akyuma kyo ku mukolo gwange nesimuvumbagira sempija yali musirulwakibasempijabaanti ave mu ministry ah, ani aba eh, eh, eh, agitwala lwamirama agitwale lwamirama yali agitaa era nabagamba ti moses sali yawandiika ebbaluwa hmm. ng'asaba bamuwe nti ebikumi bisatu eza gavumenti ezamawako didihipe yaliakiwakanyizakakati ono agambye nti mr mi thanks god bless you we wouldn't have been in this uganda mm -hmm. Uh, wotali mukama akuwangazepasta bukenya peter mubufunze ku mikolo mm. bannange temukuba bukubi ku mugulu tamala ebirungi tuweereza kati bana bagenze ekyankwanzi tulinayo kinene kyanyo kyetuyinza obafunamu okujjaku okonona sente yomuwomusoo tikyokola bantu abe nali mbaba wangula nnyo mukalulu hmm. mumutundu ekintu kimu hmm. bansereko yes hmm. tebetukola political parties a back benger must be given freedom to experience himself naye bwemulowooza nti ekintu kya cocasing this is why people don't contribute nti eh, position sijja kwogera balundamu n'abookwogera eh, tikisoboka That's why me I'm not excited about those things. Mm-hmm. Sagara mm -hmm. gira Yes. Eh ba kakare mu ntono lire. Nti baba aba kapala bete ngabisa mu atano baba. Na this is when mbwate kam move the from one consequence to the other. Ya veka sambia. Na wangu lai. Mm. In spite of the the funding jebawa muganda wa bubwe muganda wa bubwe ni nyanza kolaka na ba government. Mm. wa nrm era eriwo nrm okuva edda nga mweyesimbira mm. kakati yalwana nensereko nsereko namuwangu babadde bagala bakuba ensereko sekalibekuvuganya kwa depute speaker niye yagenze mu koti nyanzi yagenze mu koti ah, ekyo tikirimu irregularities nga weyawaba ate wenalimu yeyawangulawo nti negundi agenza okuwabira kadwaka mbu babalimba mbu any person is facing eri egundi a petition, doesn't have better speak and I say, no, you are stupid, why? These are people who are always in this in the country, in the parliament. Even if you are notified as a, an MOP, the same parliament will sit in one session to do at a chair and again in again. Kakati argument is a stupid argument. Okutwala abantu to a chance. Okuka mantitumwabi, Bumwabi Kataga, Tajak for a speaker. bwowabira nsereko bwe bamugjayo nti bajja kgamba nti ngaono ani atalina ekyo tekiriyo as long as you are not nullified you remain ki kyobola bakikyusa tinambuza yamala emyaka etaano nga wabidde bakalubanga apiringa mm. gundi neggwayoseirinya gugwe mufunyo watogera mukoti kumuvunaana atalinga force document egiyo selection iregularity yembi e e nnyo tajjanakujulirabamukwateyo bamuvunana document kuba kavuma yali abayisizaamu hmm. kavuma ti judgment says you cannot say that these are not my academic papers unless you bring the owner kati baowna bewali yoba yola buyuza alisomera mukomera seven years atalinge first document seven years yes kuba kakati abadde yewalawala nti balayira afuneyo emiliyoni ebisatu kuba kati bamanerenda bamuwola bamanerenda babawolaoyotayebwatunda ettaka lyemakerera ayina kampuni ewola waliwo ogundi mulaba muetaane eh, eh, manzi tumuboyine naye awola waliwo nomulala kati balyebire omanyi nti waliwo abaka bapalamenti babadde bafunayo emitwalo etaano obaabiri ngakadaga yabakwatiridde eh? bayisa netteeka obutakwatya mubaka bapalamenti ku palamenti kanajoleti this bakira kumacha sisobola emboka evuga nze emboka evuga ntojja kundebeta kwegamba nekyamaani wembaga naye omukolera muzaalamu abaana ntojja kulemera ewange kale oyani yali amumanyi fe twamutundanga nowaidirentyomaketyowaserefu ayongakuwangulemu so therefore is this brain of mine oluwomba si luwomesa enkoko eh, weebale program wamikwezi mbuliza omukukunavu kiki kyalowooza eh? ku gino emisolo emipya eh, brianemisolo emipya nabagambe mm. nti bwoyombera gyosaka wayawe badening as abantu baffe mm. is because of alugance nti bakasaija ne bakati tebakyasobola kugenda muwadi bank kyetulina okukola kiri kimu nti european union yatusiba sente hmm. commonwealth nekusiba sente world bank nayamu efuta kyagendayo kati oli kufusiwa babbi bebakuuma why don't we go to these people nabagamba nti mu uganda tulinamu ayebale ah, tulinamu samu kuteesa tulinamu another dip lugunda they can talk to the european union president can talk to the european union mm. fortunately now olwokuba babe wayine naye famiry ye gagawadde n'omwana we waabwe omuta ayina flat bagagawalidde mu kintu bobi wayine tagenda kuddamu mm-hmm. kukola violin si wano mugagga muzibu eyo diiru yakutuse yamuteringaiyo kakati obanga nabana abaserikale bakitegeere gavumenti eyiza n'okuvayo no minisita erit mwine singa tabadde mujozi erit mwine olukamuapandisa ababorist all of safe houses nazijaoloza nalufenya takola akola yes muvayo nemukigaana kubanga bano batumye central human rights violations yes kusibira bantu mumakomera kukolaki sitole nezivayonosanga akasajja kabukedde ngaakakugamba abavudde mukomera balojja ate ogwo wa gavumenti eh, eh, naye nga tebakirojja yee bakirojje naye gwate oba wotya plan nyeyoabasajjaobaba eh, bakirojja kasabira buli lunaku negenda newaffe mu nsozi nensabirako omanye ekisinga okusesa tewaliko batusuula ayogera kibaddeyo buli omwaga nti oh, kibaddeeyo lwaki babakomekkereza obutogera temuta bantu hmm. nga temunaba kubawapere kulya abasajja kuba that was museveni's intention hmm. museveni bamuleta fake information eyava mu betiye n'agiwa mitala intelligence n'egiso eyakubya omwana wange nti tulimbe museveni nti eriyo pulaani b kyali kikwate kya betiye ngaakolaga ne bambega tewaliyo pulaani b museveni ne bamufera nebamutiisatiisa kyonna ekibuga kigenda kwaka omulieki museveni panikit naga nti bazukulu bange baba bagala okuwesa ekibuga a mubakwate mubayise bulungi tuba training tubayo ne sente ezikola bano bagenda kutundula mu njala bbakulenjalanebyo ah, mubitegeere ti nebyo detention zeza bamu tebajja kulabika bawoganize n'abasibe batandisa okubulira mumakomera babajjamuoganize tebakugamba omusajja omuvubuka ali ku polisi nabino ebyasite council operation organize tebakugambako nti kuyina omusibe wo ku polisi temukkiriza kukugamba nti omusibe wo twamutadde if we want to release a prisoner release the prisoner in the face of uh, the next of king nga waali tokiriza mwana wogenda kulira wamulala towetamiriza mbu ŋenze kukyala kubuko mwanyoko okwegata nepa nebakufuna emiliyoni waliwo omusajja muserikale nedriva bagenda okuwerekera omukulu omu mm. kakati bwe batuukayo nebabibakuulamu nebabatta ne babateeka mu mmotoka ne bagekanyuka mu luwonko olinaga nti fe twabadde twebase emmotoka ne bagijjayo bafunye akisidenti bafu emmotoka egula emiliyoni mmeka katugeze nga biina mataziniezamumiliyoni ya dola alinako mmeka biliyoni satmumitwalomubukadde lukaga kakati lwaki takukolera naye bakadde babe bakeberaoganize waliwo bahausigaluza bajja okubula waliwo hausigalu mukyala yaŋŋamba omwana ge baa nti alwadde omusujja naye bagenda omwondeezera nga alina olukindo ensigo bakitwala <laughs> kuba ensigo eri ku mitwalo etaano egyatoobagamba mm. bano bannaddiri baani batuyambe instead of okuwalaza empaka titutakisinga abantu baffe tekisoboka abo bakasajja balyakutubutaki n'abantu njagala okubuulira omanye emmoto obungi bwa mmotoka za takisi zalemera mu galaji nga bazikiriza ziddemu zitambule naye nga tebalina mipiira mipya nga egundi eh, eh, emitto gyayonooneka mm. omanyi nti emotoka goloza emotoka ezo zonna eziremera mu maka g'abantu zijja zaakula <laughs> omanyi nti emotoka eremera mu galaji kukisiba yingini eh, olina emulemerayo eyanga omusajja yagibba yes nagimalamu akasayija akasayija akimanyi nti abatunda engoye mubuno ngujjuko nomukazi womugampa lonusunyi gundi naye ekibuga eva abantu oyo naye bajja kibuga kansalawekibuga aa ah, ah, waliwo nomulala ali mukibuga atabula ah, owkansala wekibuga nomuwera eh, eh, gundi eh, owasite kansa omuzemu nomuwa ekibuga kitumakivugomba omwonoje nomwonoono naye omanye nti abasajja abatunda engoye mubino tebaddangamukukola lwaki ate ate bakkirizibwa covid eh, covid ngoye eh, baziwera covid 19 eh. akyaliyo okubafunirewo okubeera nomubafunire ne bombagulya ekizimbe kya biriyoni e meka naye abo tebakola n'abaana baabwe tebasoma entertainment industry nabo batudde nabo batudde buno obuyibi bwagenda gye wasalesale mu mubanja bakutikka ku bus pakakumyawo wa ku cps mu mubanja ki kakagombe kati kabula danetu yako kabula webubadde bubba abaye buno mukibuuka buno entertainment industry hmm. ku yista natula wazana wali nga nyimiriddeko ente ku luguudo mm-hmm. tewaliwo jamu yonna naye nga nordinary sunday dyona howmuchmoney weare getting from the entertainment mm, kakati ojjako ott akolereki bwemwagalawo internet abantu bayiga alternatives era oba tetozifuna bafiirwako biriyoni ekikumi kuggalawo naye baani abapulaningira eggwanga lino abatalina bulongo kubanga kankubuulire moyi yagenda ne bamugamba bwe yava mu buyinza buli gwe bayitanga okusibangaga nti moyi yeyandagira bwe yagenda mu gakiiko n'abagamba ti os y'omuntu akola mu gavumenti egambaki bw'oba olayira okufuuka minisita ogambaki nja kukuuma constitution yeggwanga na buli kimu kyonna mm. I advise the president and protect the constitution. So help me God. Mm. Did you advise me? Internet. Yes. These ones. Ndi Museveni tumutia. No Museveni tumutia. Museveni wants ideas. Neto mm. mizia kudia kuchi nitu chimu. Ti if we sit down in Rugamba. Nti obamu chache baso. Kubanze mani. Museveni is biased against beer. museveni omwenge gwamnebwaba wandika mukitabo kye tagwagala taata we yagumuta naye tagunywa kitabo yagukomba nnyo yaba tawanyanga najja ayimba enyimba nayimba ezentalo nayimba ki nabateeka ku tenso hmm. many people abakulira mumabaala tebagala mwenge era president bogera bwewandula amalusu bwebati mm-hmm. oyo kazini yamuwako doloba nkumi tano mm-hmm. namugaa nti tova mu risi kyofulondi kuyingira enobeerayo nkwagalayo ne kasiri namuleka mufedeno naye kazini bwaba agenze yadda ku mwengere bamunywa abamaje ga gavumenti so museveni doesnt want to be at all bamunywerako kazini eh, museveni tayagala mwenge kyokubula mazi bampitanga drunkard drunkard drunkard I saw one person Museveni praised on Gundi on uh, Gundi, Dokitani, sebunya hmm, yagamba nti sebunya amala esawa satu nga tatamidde akola emirimu gyonna baminisa abategevu gyebatasobola kukola ebyo ebinaze ebyo sebunya yasooka obitandika kolonakofubiki sebunya Eh, eh, naye ka kusomera ekibuuzo kino ono agambye nti no my question is should we expect things back to normal after swearing over the president sali josephwakiso yes mm. ante mbagambye mm. nti abantu bavudde mu covid ekyo mbadde nkyogera bujjanebkubainnamugamba the moment you take besiyes eh, script ofudde mm. besiye eryo sinoni teriiyo besiye mujja mulabanga ntokaye yadduse besiye ontasobola kumalako besyerangiridde kuba pulezidenti yekwese bwekwese kakati bugwenyita basi besigi abantu bano bagala kukola the moment kolumba obutale naki kubaba tebakola mu gavumenti mm. why have i managed nategenda basomerakatikasomajebuni lwaki bamafia nze bannemu okunfuga mm. bamafia bannemu okunfuga nti nakulya mu private sector manyi kwekolera byange ah, ah, omutima ogwange mwenyiga mm. sikomawo bweyiiza nti toyinza kunkolanga ono omwana sakwa nemumukuba nemumukuba mumawulire nemumwonoona nemuvunana madakyagi yatta omuntu nga naye abadde akuuma kibuga yakuba omuntu nga balwanira mubba nebimukuba nebimwonoona nekakuba nekonoona nekakuba nekwonoona obwamawulire nemukuba nemumwonoona sakwa maze omwonoona maze muteeka nti nzoli ojewange bobi wayini afunye fail bobi wayini afunye ekibiina kyeyagisa political party ate nabagaa nti ebyobufuzi guba mukisa britishisirak kakati era olaba afunye opening yasegirinya agenda kuddaoekibiinakenga mukibiina mwaliafunaeyafunye afunidde abantu emirimu ababaka bapalamentbalukonna baganda baani yayatandisa ekibiina n'ababaka bapalamenti aboyo baayina ekimu gwisasifid ekyo bwagayiga byonde katonda yaddiranga omusajja yamuterako e- egonde engabi n'yomba namuterako embogo n'yomba alla nakolaki katonda nze nakolaki mhm. ompa busolo butono mhm. namuterako enjovu nagitika nemwabiza mukulu you must be satisfied with the water you have achieved so far consolidate this and move ahead So I'm assuring you, we shall have peace after the swearing in. E, e, Museveni, this is his just lap, e, era ino kwenswalinga, ntitika seye sigalawo. Abantu bajukira kisemba yo, siki sose. Museveni ga inaba baka bapala miti abiri mumu, narwanyisa obubbi. Bana, bana babadde bamulwani omu bana bavuka, hege ne batwala bujja kuba mu hiding. Museveni singa kendeza kuba minister ajja kuba amaze. Hey, anti, anti para kakati azigatte gatte bagende bawumule batuyambe ne bwaba wa miliyoni bitaano bitaano bagende beyiye kakati ono agamba naye ensonga z'omusolo ku data 12 nga bamusala buli lwoteekako data kiki neyaka service and maintenance fee eh? buli kukuba ku buli oteekako yaka bakusalako ez'omwezi buli lwoteekako yaka bakusalako omusolo ate ngaoba omuguzi abantu bagambye hmm. nti abamasanyalaze bali bwe bati hmm. bubuli lwoteekako sente nebuba nga noteekako nekataaka bakubala nti wakakozeakati hmm. ekyo nabagambye nti ekyo kigundu yakikolako banka ye yali egudde naga nti buli muntu alina kubakamu ti mutemyeko emitwalo bibiri abataagala mugende mhm. nti ebyo byonna bijjawo bwesige fe batugamba mu byobufuzi to once a person feels the government inside his house inside his pocket mm. within his children akiwaisanajijawo mm. where expand prisons batanisojowulira munsa gavumenti tewulirwa munsawo gavumenti kasi abantu bajiwulira munsawo zaabwe nebajiwulira munju nebajiwulira mubikoyi byabakazi baabwe nga bajijjako i don't want to see why instead of overtaxing our people who are poor why don't we humble ourselves and use experts like Sam Kutesa, like Ruhana Rukunda, like it, uh, Ambassador Yibala Bakatende, to harmonize our relationship with the donors. Chiechu chenini. Kwa niwa donor na boba agala. I, donor na ya agala. Nti Denmark, Danita Wali. Na boba agala. Mbaga hmm, lotu wa sana. Ileba nchibako li nsibiyo akasajako kwa kubira tuna nungu gali wendi wako. balirese etteeka mu palamenti enedona kuwaso investin agriculture masi gothru enatuku nekalioka kaduka kaliafuwadde kapeseronko mustoks enjulifu nekajana nekatujoka nekakuba buli muntu yenna kulibe yali musimi wa byoloni naye nakuba buli muntu yenna namuono nakyovola fe batubuulira tegenerisi came from pakago nabano binyirira bajoka aba is hmm. very vindictive tagala kulaba yo banyirira lwaki abamawulira bukibula fe batukuba A journalist, a poor journalist, is very vindictive. nti alowooza nti bukedde lupapula lwamaanyi nnyo nina okuba buli muntu yenna muteeke ku ttaka buli muganda omukaka yenna nina omukuba mwabye bulijjo yenna oluganda avudde nomukyejewapaike ngaali mu stok sinjulifu <laughs> oyo omwana naddira waaliwo omusajja nga bamwita nkuutu hmm. nga bonna babensiki hmm. akakasajja kaddira paswad hmm. nekagiwa aba intelligence nkuutu ne bamugoba naye nakwo kagenze bubi Ebanjo eh, lyomu ngeriggwa na mwenge. Ono Max. Kagenze bubi. Ono Max okuvenda. Uli ajoga abantu ajagenda bubi. Ono Max okuvenda kula bya government please tell us more about the Israelites deal of body organism yes. in Uganda. The, the difference between the Chinese. Mm. The Chinese are only interested in the parts. Mm. But the Israelis even drill the brain. Nti omwana nga mugenze ku ssomero ne bamulaba omusajja amukwana n'obwongo babutwala babudraininga babukozesa ki eh, babuteeka mumuntu omulala osanga ye omwana azaaliddwa nga kiyimbisairo kikaire nandusu hmm. kati baddira obwongo buno ne babuteeka mumuntu mukiri nekitereera eh, eh. yes those israelis they operate oyo omwana alilinkiti kuba israeli ono abaddayo kyabakyalakyabakyala alilinkiti kubaisrabachina nabapakistan bwabachina nabapakistan thats why nobody should deceive you that these people are taking organs from dead people. Hmm. We have more dead people in China today. 1.5 billion people. Why should the Chinese be here? Why are they not in Kenya? Kubanga polisi ye Kenya abantu banensekkiriza negamba nti ebirala byonna tubizanyireko naye layifu y'omuntu era nze mbagamba ti omuvubuka ngaoyo teyali twalidde muordinary izo nti an ordinary madala this is a commercial murder law. Who should face the court martial immediately? Bam, be, we're going to go for him. Bam, we're going to murder him. But we're going to kill him. We're going to kill him. But Bam, we're going to kill him. We're going to kill him. No, no, no, no. This is not an ordinary murder law. This one kills for money. Yes. Yes, it's different. It's not a sadist. It's not a serial killer. It's not an ordinary murder law. Kwa parliament yamu, tegeenda kuteka yote kaa. naye ate bana bambaddeayambadde akakofiira akamyufu ne bamutwala mu koti maso naye ono kumaaso maddalaamutwala mu koti zasiriokira abaina beyakyawo ba bakazi obajjanatta sadisiti yanyumirwamu nti oba omuntu bwafa asooka nakola bwati era bwatta bwatta bwakola erepisiti yetumumanyi nti repisiti bwotereera mm. omukazi ateredde bulungi amutta lepis ye ayagala kulya byakifuba lepis tumumanyi mu psycology tumusoma this is a comasgo bamulete kotumaso yagutya etulewo nenyina nekitawe nabewabe bonna bakigunamasusi bakigunamasusi babakwase coffin <laughs> nepiikapo bagende bazikewa mukulukasi musekandi tukutumiddeko nnyo obubaka bwobutuuse agambye nti notamanyimanyi nti waliddamu nebazaala omwana omugezi nga gwe nsabira ku namba y'omukulu tamale njagala kumusisinkana evarisity ndayizigga eh, ndayizigga ojja kunkubirako nga tumaliriza ate kizito makanika emasanafu emmotoka bagitutte naye kubafere ku bufere obuli mu ggwanga tebagikyuse ne batuwamu endala eya bobi wayine ah, anti nedda nkugambe hmm. ti bobi wayine oli yalirisikitteeka kakati yabba obwaini kyalina okukola kiri kimu teyaligerere mu kkooti kulemera mu motoka buye yali bagambye ekintu kimu kubanga waliwo ebintu bibiri abasajja abo abafere bagezi oyinza okusanga bobi waini waliwo abafere oba baterist baani mm-hmm. abadonatinga motoka eno nze nabagamba nti abantu ba uganda abali ebweru mubamanyi tuyinza kubajja mu sente mm-hmm. mayega yatwalanga ekibinja kyabantu asatu okugajjayo emitwalo ebiri egya dola mm. era abagavumenti nebagamba tiekire mu these two things mayega alina okubanga atwala abekyeyo balekayo obanga alina omuntu gwaleetera sente oba temumwaza otherwise obanga atwala njaga mm. otherwise tekiriko maaso okugenda e dubai nojayo emitwalo esatu ngaotutta abantu asatuzibanna ziba ziweddemu mm. nebaba besasulira kitegeeza balina byebatwala nebagamba omwaze mayega ku kisaawe aba security nebaga kalicule eziyiko maaso eziyiko nji fundraising kakati eyo kyata nendi nabagamba toyinza kuga nti amatago gakamyemu e, e, e, gundi ene tampeko ogijewa tinjikamyemu kapa no uganda nekanot give kakati ebubweni kyatamanyi mm. bubweni emotoka eno balina omuntu gwebajogeramu oba musumaali wano waliwo omusajja nga bamuyita baagala aliwo mm. baagala aliwo yafuna enyumba y'abayindi ng'erikololeeyo bwe yategeera nti abayindi bakomawo jikira imeera yagiwa kabaka era kabaka bamufumulamuyumba ye yalowooza mbu bwagiwa kabaka abayindi bajja kutya bagimugjamu kabaka yali kololo twagendanga kololo nga kabaka gyabeera mm. nga baga nti bagala aliwo yamuwadde enyumba omusoka mhm. netubuuza ye kolize bagala aliwo amaze okutegeera nti abayindi balina document enyumba bagitwala ye nalowooza agenda kukiremezaamu ku kabaka kakane bobwaini ona alina okusooka neyekkanja emmotoka enu yavaawo hmm. era abanyimpa balina kigenderwa ah. ki kakati ono eh, musenze richard musenze richard dokita waffe owa bf suma ajjanjaba ah, amagumba ajjanjaba kansa sukaali wamu ne ausers ampereza wano message naga ti enamba ye ah, eri not 7 8 5 49 8 7 82 noti 85 oba airtel noti 5796 noti 3 dr musenze richard wali ewandegeya oyo nno wemujja okugenda abayambe ku nsonga z'amagumba kakati ono agamba nti nosobe mwami mirundi e, mutugambye nti waliwo gwe bawa contract yaya kamitaazi nga zivwa south korea nga tezinywa nnyo masanyalaze naye yakyusa nadda e china naleetayo ezinywa 5 times hmm. kituufu hmm. hmm. kugambye nti batemanga emiti gyamasanyalaze mutyana line namba nekigwa ku ttaka nembagamba nti no mutulimba emiti gino tebabalaga erikwerikwotaasi gyemuli ti emiti gyamwe gigwa weyeribononyeeyo mm. kyali baali bagala ekintu kimu nti waliwo kampuni yali yagala bagiwe okukuuma emiti egyo hawkansambodekamu nasala omuti gwa masanyalaze mwe ekibakoze obubi nti ne bwe tubatiikolinga mwakoma era nti kati bali abasajja mbaga abasajja bakulu bo bakkiriza nti omusajja twamwononera fyucya ye katumusasula katumuwe akasiima agende mm. once iget kasiima mgoconcentrate on my things era bwekyebatya nti this man bwafuna sente ojoin politics i don't want politics otherwise abe nalimu nebaga nti wavawo aniamulalatukole uh, nabakolera mubwavu kubanga society yammwe mm. nti twogedde ku bintu bino naye era amakampuni gakyatwala abantu ebweru government knows about this case the government through the minister of labor would just say stop government has instituted an investigation about allegation that our children are suffering uh, abroad mm. we have halted the exportation of labor until we put measures in place bakyangeenbali kukusente muno bwa kampuni kitegeeza nti ababikola balina influence tebayinza kuyimiriza kintbasobola balanga birango kayibanda kutusale baligova kayibanda naye twajja olumbe lwa bukedde <laughs> bukedde yo nanibinaninani buli kibi kyonna bukedde buli kibi kyonna bukedde ono ye kawukibadire nasana agambye nti nno mukulu tamali mbuseegu yakutumidde nnyo hmm. <laughs> kyewamukolaomugaga wekibuga hmm. hmm. eyalibadde yetikirizi tolimu lugambo kaukanimanibikamuwoluka mhm. singa nakwata eriddene netwepimamu lyalimpuliddemu mm. nemugenda kumbaga zabanamwe nemuzonona mhm. nemugenda luda nemuzonona mhm. that cannot be journalism mm. never this not journalism this is commercial marcinalism okwonona abantu si mawulire nonono ensi eyina okuvayekangavule ate bwe bakuwandikakoobubi nebukuvuma mm. bwetofaayo bwaba wabukedde oba ayerayo oba afumbayo mumere omuntu wakoma wakwata gwe gwoyole oba warete oba wamonita gwe oba ayerayo oba akolaki oba message netuuka <laughs> we must reform this media why is pastor bugingo being fought by pastor kayanja yet both have people in state houseekyenyini mm. kayanja yategeera nti bujingo amulyawo mm-hmm. yes mm-hmm. simple mm-hmm. kayanja yategeera nti bujingo amulyawo bujingo was a new car era nali president yagamba tugenda kulaba kuki mukyeyamugagwe mhm. you younger past mhm. oyagala nkukolere ki namugaa nti nze okwijjako ku kyaki yange ogiramwe baali bajja sabotages zaali sawa bbiri zakiro president nabagamba nti i promise this younger past to visit his church era nakalima yajja namugamba nti abaana wane dakiika abiri museveni natumya nekyayi eh? yes nabagamba nti atudde nga akyatudde kakati nga bo tebamanyi nti this man is not interested in bujinga as an individual mm. but museveni knows if this man can attract the youth yes. akwisiramu ne sente yeah. bwekye batamanyi nti museveni akulabamu papasi nti gayitano yali yekoza ebikolobero ku gundi ku tv <laughs> abantu bebakoleramuye nabijjayo mm. netoli mulala yali akikoze wairiri museveni miti gayitano kubanga yamulabanga yagamba nti sapooti eno agikozese positivule eyambe abantu eyambe abantu abavubuka bamuwuliriramu nolwekimuwa emessage lisiswanukanihere ku yo what is rong is the message he has naye ate ekikwewunyisa nti ate gaitano gentleman ayinza obutafuna bantu eh, anti kubuulira hmm. nti gaitano gwe baba bamwagalamu kiri biri kakati atuma omufuna gentleman <laughs> nga takyabikola tabafunatabafuna eh, eh, <laughs> matini enakifumba tukulamusizaako nyo meseji etuuse wano ah, mm, kakati twagala kusibula mukulu tambale eh, nze nabagamba nti nerekereza mm. nenekereza weekend mm. nenerekereza abaana bange tebandabyeku why god has kept me alive bannange bonna benakola nabo ku kyalo twasigalako babiri <laughs> my generation yafasirire eh. amusiba alive to ulyagaguni nga kogera bane banga kyabutuzi ebyo byakwasa mitwe omuzika mm. buzizi bwekisula mm. ekyapala tisati emyufu manya mm. eyayero yiwa killing the party kyogera museveni mwamusuula abaganda tebagala gagunzi abaganda agenda asaba ebirango byafu yayogerak okwogereza ganonedda tuganoonye mwekasamutwa gwe togaa tikyakumyenze gwenoonye kukisula nonya wekisula mutabule ebinzaali biri ebyongeza omukwano emirundi birya nnyo embizi kyosome nbakyamamyufu ono james semango agambye nti nno mbu nrm bagikoowa kati bafulufiga mbu bebawabula museveni eh? ekyogerako ekyokubanti ndabuegawabuzinye museveni yali alowooza nti theataka azikamu from bayimbi mm. kakati nalowooza nti kalikawunta bayi bayimbi ne bagwa eguli yagwawo era tekyetabyeta kakati ensi yetaaga eno dispensation ey'emyaka ena yetaaga bategeevu mm. thatswy iteriyo ti mukifo ekyokuwalaza empaka ne bagundi kasayijia ne bahati bo bakyamuwadi bank mm. bagala kunegotiatinganagunofeshowa mm. agapi gatutekakamu interest enene get instead of dealing with eh, bahati ali kasaija get good people like rugunda the diplomat mm. get kutesa kugambye ah, kutesa mukutta abantu mwalitalimu nayeatekusente za un yeimu e but kutesa yaliko pulezidenti wegina asembule toyinza kubeera gwe noga nti oyite essomero muwasomera oba muwasomesa nitosangayo omusomesa disipipe abamanyi abamanyi abamanyiani atalina sikandiabasinga obungi muyoro kuluddawa hmm. prime minister wa isirairi nyentanya obamuvunanya okubba emirundi emeka nakano yakawangudde sinizi the public they are rapists of mukazi nika kati ngaba batundu organize kutesa limba tundu organize mm-hmm. kutesa mba tundu organize tali mu isi machi bono bono bo secretary miti edward ito wanereka ah message yetu sebatna bo bado kutukute kauchi badru nawe nataka ni yetu se nakuri alibera ko kumulaba mm eh, kakati mwebibyo nekandako byakoma wa no kanti eh. zo mwana wange zizi nzenafuna jajment ewaffe mm. omumoving mm. away amutaking him awe kuba amanyi bagajjamu nabategera ekyabawemula nti tebakubako mu lupapula lwabwe nolwo ekifaananyi kye nayebwe yali n'omukazi omukadde bakubamu ekitegeeza etigozi baka nti sambodi ekikola hasi influence okanicontrol the media naye omukazi mukadde omukazi omukadde alina buzibunti bamukubamu luli hmm. naye bwe yafunye ekibaswaza nno nekibakakasiza ddala ntibakikola baki bebo benyinibrian kato emiti anakutumiddeko ekikolo eh, ekyokolijja mufumuka mumpatanya zempale abano <laughs> ah, mbakubidde emyaka emeka hmm. bano batuusa ku zuumu hmm. eh, mbakubidde emyaka emeka munaana obakubye lukundo benaadi obubaka bwatuuse balembubabkita ah. munyanfa munyini eh? munyanfa zenyuma kiki belembufulumiza bbyebonabona kano kwadduka buddusi buli kalaga konnankawonyisirize enagizi tetudde ku fetudde ku feti <laughs> egyo myaka musanvu mm. tulabe we tunatuukira mu kumi mm. tulabe ekibatuuseeko nga temutembye emmeezi <laughs> mukulu kibalama ojja kunkubira nga tuvudde ku mm. puroguramu eh, essimu yamukulu tabala emirundi jajikuwa tofaayo jajikuwa amwefaita tuweralikira kenesi gubi kibumbaekibumba eh, eh, naawe tukutumiddeko nnyo obubaka butuuse omukulu ensonga yagizeemu dda ah, kibalama eh, message osindise nyingi nnyo ah, kati tofaayo ensonga zomukulu tamala emirundi yagenda zikolako amukulu robert katana naawe tukulutumiddeko nnyo obubaka bwobutuuse bannange meseji nyingi siyinza zimalayo eh, eh. eh, mwebale nnyo nolaba progulamu ngaezo nga ate bazirwanyisa mm. yagenze nejambia naligenze nkuzinya amazina singa omwampitayo ku ucc nenkwata omuwala oyo yali mpulidde bamugambye mbomukange pwetigaliseveeroagenda okutuuka okuwezesa egayaza naawe meseji etuuse naye obudde butukutte